kulturan ere euskaraz, kulturretxetan ere euskaraz, museoan ere euskaraz, liburutegian ere euskaraz eta antzokian ere euskaraz da. Gaurko eh, aurkezpen honen eh, eh, horri buruzko kanpainaren e, aurkezpenaren helburua. Donostia kulturak bera kudeatzen dituen gune eta zerbitzuetan e, erabilera sustatu, sustatu nahi dugu eta euskeraren eh, normalizazio bidean eh, pausoak eman. Horretarako, elkartu gara hemen, e, Donostia Kulturako gune eta arlo desberdinetako arduradun eta ordezkariak. Donostia Kultura berak e, dituen guneetako e, aurrek aurreko nolabaite harrera harrera gunetako postutako e, eh, langileek lehen iza euskeraz egingo dute gaurtik aurrera eta hartara e, donostiarrari mm, herritarrari mm, bermatu egingo zaio euskeraz eh, euskera erabili alizateko aukera. Mm, kontuan bueno, e, adierazi nahi nuke Donostia kultura e, eh, bertan, gune guzietan, euskera bermatua izango dela, irurogeita amaika e, eh, langilek dute gaur egun e, arrera eginkizun e, hoietan eta animatu nahi ditugu Donostiarrak ere, herritarrak ere animatu nahi ditugu, beraiek ere euskera erabil dezaten em, gaurko, gaurko aurkezpen honek e, udalean ere euskeraz kanpaina du e, eh, abia puntutzat, beste urrats bat eh, eman, eman nahi izan dugu e, Donostiako mm, euskeraren normalizazioan eta e, udal gobernu honek mm, irmoki irmoki konpromisoa hartua du e, euskeraren normalizazioan aurrera egiteko eta e, azken helburua izango zatekeen e, nolabait Donostiako eh, hiri osoan ba bermatu alizatea euskeraren erabilera. Hortatik ulertu behar da duela urtebete hasitako udalean ere euskeraz e, kanpaina, e, gaur gaurkoz merkataritza eta ostalaritzan ere euskeraz daramagun kanpaina gaur hemen aurkeztu duguna Donostia kulturako gunetakoa eta nahiko genuke kalean, etxean, eskolatan eta Donostiako gune guztietan euskera erabili adizatea. Modu honetara guztia, guztien e, guztiak inplikatuz guztion erabilerarekin lortuko baitugu benetan Donostia euskeraren hiria.